散歩ですどうぞ皆さんこんにちは相模原から参りました藤井と申します、えー、今年の新作のテーマは私たちの地元であります名物市相模の大凧をテーマとし表現してまいりました、えー、皆様ご声援どうぞよろしくお願いいたします

思いを乗せて無人よさこい舞い上がるこれが相模 저도 Thank you. 見てくださったお客様に感謝の気持ちを込めて礼